Il n'y a que la violence. Ça peut être de la claque dans la, dans la tête à quelqu'un, c'est-à-dire tu, tu ne sais pas que tu es en train d'obéir, je te mets une claque dans la tête du coup, tu perds tes lunettes, tu te secoues la tête et tu vois une réalité alternative. Euh, et puis au, au, niveau social, la claque dans la tête, c'est les gilets jaunes. Les gilets jaunes, c'est une claque dans la tête d'un système qui ne se perçoit pas lui-même comme système d'aliénation. L'ambiance Air France a subitement dégénéré ce lundi. La direction vient tout juste d'annoncer la suppression de 2900 postes. Les militants de Force ouvrière et de la CGT laissent éclater leur colère. Certains dirigeants sont violemment pris à partie. Soyez fiers et dormez bien Dormez bien, messieurs L'homme qui repart torse nu sous escorte policière, c'est Xavier Brossetta, le directeur des ressources humaines. Le directeur d'Air France à Orly, Pierre Plissonnier, a également fini torse nu. On nous a demandé de faire des efforts, on les a fait. Ça fait 4 ans que nos salaires n'ont pas évolué. 4 ans qu'on travaille pour rien. Nous, on les a fait les efforts. Nous, on les a fait les efforts. Nous, on a fait des efforts. 4 ans. 4 ans sans rien. Et c'est nous qui traquons. Mais euh, on en a rencontré sur le terrain, venu de la Grande Armée, Kléber, etc., ou d'autres endroits, vers Saint-Lazare ou autre, des gens qui sont anéantis, qui sont dans une émotion totale, parce qu'ils ont travaillé toute leur vie et leur, euh, leur outil de travail est détruit. Et pourtant, nous, cet uniforme, je peux vous dire qu'on le porte avec fierté. Nous, on est fiers de porter cet uniforme. Air France, c'est dans les esprits un fleuron national, un symbole d'une France dynamique, jusqu'à ce que l'État décide de s'en séparer en 1999. En plus de la violence réelle qu'elles incarnent, les réductions de personnel et d'activités symbolisent donc l'avidité de quelques-uns, supplantant l'intérêt national et la force du collectif. Et on nous demande aujourd'hui d'être gentils et de comprendre, et que les acquis, ça évolue, et que l'âge aussi, pour, pour, faire travailler les enfants, ça évolue. Alors est-ce que c'est 8 ans, 6 ans, 22 ans À quel âge on fait travailler les enfants C'est quoi l'âge d'un enfant de nos jours est ce que c'est 16, c'est 18 ans, c'est 20 ans, c'est 22 ans. Je... On pense à donner le droit de vote à des enfants qui ont 16 ans. Enfin, est-ce que ce sont des enfants, je ne sais plus. Est-ce qu'il faut les faire travailler, pas travailler Pas sûr. Oh, Comme me le disait euh, mon homologue de Qatar Airways hier, à propos de la grève que j'ai eu à subir, il m'a dit euh, Monsieur de Juniac, chez nous, c'est juste pas possible, on les aurait tous envoyés en prison. Il dit bah, Pas chez nous, pas chez nous. Quand des gens ont, fait, ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire faire des bénéfices à, à une entreprise, et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fouilles, et avec ce même argent vont construire des usines à l'étranger, avec l'argent de la sueur de ces gens-là, on est dans un système où plus vous travaillez, plus vous êtes fait de bénéfices, plus vous avez de chances d'être viré parce que cet argent, ils vont s'en servir pour aller fabriquer des usines à l'étranger. Ce sont des gens qui veulent détruire la République, tout avec elle, et tous ceux qui étaient là se sont rendus complices de cela. Et je crois que maintenant, nous devons prendre des décisions claires, fermes, pour que ça ne se reproduise plus. On est dans un système pourri, il va falloir le faire, il va falloir en sortir. Et malheureusement, la violence sera inéluctable. Et pour l'instant, pour l'instant, contentez-vous et rassurez-vous que ce soit simplement des chemises arrachées, parce qu'un jour ou l'autre, ce sera bien pire que ça. Je veux qu'on analyse très précisément les choses et que dans les meilleurs délais, on puisse prendre des décisions fortes complémentaires pour que cela n'advienne plus. Alors surtout, ce qui est très important, c'est un rapide coup d'œil, ne surtout ne pas s'apesanter, ça fait flou. Les forces de l'ordre qui semblent vraiment vraiment dépassé par les manifestants euh, ici sur, euh, sur les Champs-Élysées. Le Fouquet, il a été tout d'abord pris euh, à partie. Alors ils se sont rués sur le noble établissement et l'ont littéralement ravagé. Elle est en danger la République, il l'a dit Edouard Philippe après l'attaque du Fouquet's. La République est menacée, donc euh, oui la République c'est un restaurant maintenant. C'est un Fouquet's très très abîmé euh, qui eh bien euh, ce soir tente de retrouver un peu ses esprits. Tout est, tout est sans dessus dessous. C'est inadmissible. Oui, c'est inadmissible, dites-vous. Tout, tout le monde connaît le symbole. La branchitude, ça passe et ça dépasse et ça trépasse. Tandis que ici, ça reste chic et, élégant. Ça, c'est chic. C'est à peine si tu se poser tes baskets sur la moquette. En 1985, cette cérémonie honore les milliardaires de la planète. C'est une vie qui est très compliquée, parce que c'est pas, pas suffisant d'être milliardaire, il faut le rester. Vous savez, il y a un espèce de, dans tous les restaurants, une espèce d'autosélection qui se fait, les gens qui arrivent et qui, se comportent mal ou pas bien, on n'a pas envie de les voir on les met dehors. ça fait du bien. Allez, allez manger de la merde, <laughs> de salopards. C'est un symbole. Et c'est pour ça que ça me fait plaisir. Je suis contre la casse euh, du petit commerçant, euh, comme on peut voir malheureusement certaines voitures de, de prolo, quoi, au final. Euh, voilà, là, ça, on s'en fout, quoi. ça, c'est l'oligarchie. tant mieux si c'est pété si ces personnes ne sont pas contentes de l'emblème que ça représente, eh bien qu'ils aillent un peu à l'école, qu'ils passent des diplômes, qu'ils se mettent au travail et ils auront peut-être une vie un peu plus riche. Parce que là, il y a quand même beaucoup de feignants qui se plaignent. Hein. Faut pas déconner. Pays merveilleux, ceux qui s'aiment à Les Champs-Élysées, je suis désolée, ce n'est pas euh, représentatif euh, des Français, d'accord Vous voulez quoi Qu'on vive tous dans des cabanes Vous ne me coûtez pas, oh là là, là, c'est pénible au bout d'un moment. Maxime Nicole, moi, je ne comprends pas pourquoi il est encore dehors, Maxime Nicole. Il vient de déclarer après une journée historique, c'est ce qu'il dit, Maxime Nicole promet un, nouveau très gros acte dans 3-4 semaines. Mais je trouve ça absolument. Alors il, est, il, a, il annonce ça, il est dehors. Ah oui, monsieur tout ce que je vous ai dit. Moi, dit j'étais très content de ce qui s'est passé. général on va recommencer et il est encore en liberté. Et eh bien, dans certains pays et dans des pays très démocratiques, aujourd'hui, il serait enfermé, excusez-moi parce que ça n'existe plus, à Guantanamo. Drouet doit être mis en tôle. Moi, je dis quand Maxime Nicole dit ça, je suis étonné qu'au minimum, on ne l'interroge pas. Éric Drouet appelle aujourd'hui à bloquer les raffineries et les ports. C'est la prochaine étape pour lui. Est-ce qu'avec ce qu'annonce le Premier ministre, là, on va pouvoir l'interpeller Oui, mais c'est ça. On s'étonne qu'Éric Drouet soit encore, puisse encore l'ouvrir. Hein, pardon de dire ça, mais... Le mouvement est à la fois radicalisation, ça on le savait depuis le mois de décembre, mais de crétinisation aussi. C'est-à-dire que on est dans le mm. n'importe quoi total. C'est le système judiciaire qui est quand même dramatiquement en cause, parce que tu dois mieux connaître les chiffres que moi, mais j'ai vu que depuis le début, il y avait euh, eu 2000 arrestations, 1000 mises en examen, 70 personnes en prison. On ne peut pas en sortir. Il y avait 10 000 personnes avant-hier à Paris, vous mettez tout le monde en garde à vue Mais S'il le faut, oui. Non, discussion. Parce que si tu commences à choper les gens lorsqu'ils arrivent la première fois en comparution immédiate et qu'ils vont immédiatement en prison pendant 3 mois, 4 mois, 6 mois, le ah, week-end suivant, le week-end suivant, non mais le week-end suivant, ils vont, ah, ah, le week-end suivant, ils vont peut-être pas être aussi nombreux. Je sans des tests de QI à il n'y aurait pas grand monde. Je, dis simplement, euh, je dis simplement. La France est un, euh, est un pays où l'état de droit, je dirais, est extrêmement est surdéveloppé tant mieux pour ces gens-là, mais il y a un moment, il faut quand même être capable d'arrêter ce genre de violence. Vous êtes comme moi et à mon avis beaucoup de ceux qui nous regardent. C'est vous êtes hors, enfin, hors, de vous quand vous vous entendez dire qu'on est un pays liberticide. Bah, les discours officiels, on peut dire officiels, des deux leaders les plus partagés, leurs propos sont absolument euh, débiles. C'est-à-dire qu'ils sont incommentables. Moi, je me penche sur leur texte, sur ce qu'ils disent. Et là, il ne s'agit pas d'orthographe, il s'agit du contenu. Mhm. C'est c'est débile. C'est-à-dire que ça n'a ni queue ni tête, ils ne finissent pas leurs phrases euh, et, ça n'a aucun sens. C'est euh, c'est pas simplement conspirationniste. Donc ils sont totalement critiquables, ils sont, euh, ils sont même méprisables. Aujourd'hui, c'est à cause des associations, à cause du droit de l'homme et de tout ce qui va avec. On est en train de pleurer parce qu'il y a des, à cause des flashballs, qu'il y a eu des blessés. Mais c'est des assassins qu'il y a en face de nous, en face de la police. C'est des assassins, ils ont failli tuer des enfants, et des femmes et des enfants dans des immeubles. si le policier qui a été mis, qui a failli mm. être lynché, qui a failli être lynché, mais avec ces gens-là, c'est des assassins. Si, on ne le récupère pas, il est lynché, il est mort. C'est des assassins les images qu'on a vues, qui sont un terrorisme urbain qui s'est euh, déployé, euh, qui est absolument insupportable. Je pense qu'aussi il faut être euh, extrêmement clair sur la condamnation. Le but, c'est des actes de violence qui ont pour but de créer un climat d'insécurité, de faire du chantage sur un gouvernement ou de manifester de la haine à une communauté ou à un pays. Donc je suis désolée, les actes que commettent les casseurs, ce sont des actes terroristes. Oui, ce sont des terroristes en tout cas, et je dirais même plus que ça, il participe à favoriser peut-être euh, le terrorisme. Depuis le début du mouvement, on avait les Gilets jaunes qui étaient la peste brune, les factieux, les séditieux. et là, on a Marie-Laure Je n'ai pas dit que c'était les Gilets jaunes, alors ne déformez pas mes propos, s'il vous plaît. Madame Arel, vous avez suffisamment, protesté quand on vous interrompait pour laisser les gens parler. Parce qu'on déforme mes propos. Toutes celles et ceux qui étaient sur les Champs-Élysées, soit ont participé à ces violences, soit s'en sont rendus complices parce qu'ils n'ont rien fait pour les arrêter, la casse, en droit, c'est de la dégradation de biens. C'est pas de la violence. Je ne suis pas en train de la justifier. Je suis pas en, train de dire que c'est bien. Je suis pas en train de dire qu'on peut le tolérer. Ah, Je suis en train de dire que faire le parallèle entre de la dégradation de biens qu'ils exercent à l'égard de euh, magasins qui sont assurés ça n'a absolument rien à voir avec le terrorisme. Absolument rien à voir. C'est un outrage tellement grave qu'il n'y a même presque pas besoin de le réfuter. C'est-à-dire que vous vous ridiculisez toute seule, madame. Et nous reprenons avec cette question. Que risque un policier ou un commerçant exaspéré s'il fait usage d'une arme à feu euh, aux États-Unis, par exemple, il est évident qu'une grande partie de ces gens-là seraient actuellement, les gens qui ont attaqué directement les forces de l'ordre, auraient subi euh, une réplique létale. Ils seraient morts. Ils seraient morts tiré dessus ou blessés, bien entendu, et personne ne remettrait en cause la légitime défense des policiers. Il faut tirer à balles réel je suis non, non. Bah, aux États-Unis, tirer à balles réelles. Hein. Non, mais... je veux dire qu'aux États-Unis, si on s'en prend un, un flic, les, les, collègues, ils tirent. Hein. Bah, oui. Mais il n'y a pas qu'aux qu États-Unis. Il faut saluer le, le, le, le sang-froid de nos policiers. Hein. Les assassins qu'il y a en face. Et ces gens-là, faut les éradiquer. Et aujourd'hui, on a affaire à des terroristes, donc on doit les traiter comme des terroristes. Il faut arrêter de parler de ces gens-là, ils n'existent pas. Hmm. Ce n'est pas les Black Blocs, c'est les Gilets jaunes. Quand vous voyez les revendications qui sont taguées, c'est la haine de l'argent, la haine du capitalisme. Ah, la c'est l'ultra-gauche beaucoup, Mhm. Non, mais là... Moi, je suis choqué. Je suis choqué de ce qui se passe en France. Aujourd'hui, on dit Castaner n'a pas pris des décisions. Mais il a les mains liées. On n'a pas le droit de frapper. Un, on pas le droit de frapper manifestant. Ils ne font rien. Au lieu de faire venir l'armée tirer dans l'OTAN. Il y a dans ce mouvement une violence, mais incroyable. Et vous, vous, au fond, vous vous en accommodez tout à fait, tout en disant je suis pacifiste, moi, etc. N'empêche que vous abritez ça, vous, vous ça, ça, ça, se nourrit chez vous, c'est très gênant. Monsieur Pro, il y en a marre samedi dernier sur de les Champs-Élysées insulté de la sorte. Vous avez dit, vous avez un premier de la classe, Monsieur Griveaux, qui nous traite de terroristes, d'analphabètes, d'antisémites. Eh, on se prend toutes les insultes du monde. Si à un moment donné on se mettait à vous insulter, la seule insulte qu'on entend dans la manif, c'est tête de con pour Macron. C'est tout, ça s'arrête là. <laughs> À un moment donné, stop quoi. Moi, je suis pas un terroriste et je commence à en avoir marre qu'on appelle mes camarades des terroristes. On est à quatre mois sans réponse, il y a rien qui change, on n'est toujours pas entendu, on est méprisé. Et puis euh, voilà. ça veut dire quoi euh, Ça veut dire que vous assumez ce qui s'est passé bah, c'est pas à moi de l'assumer, c'est au gouvernement à prendre des décisions et à donner des réponses. je pose la question est-ce que vous condamnez ce qui s'est passé ah, Écoutez, moi je rends un hommage vibrant à toutes les personnes très précaires, les millions de Français ultra précaires, délaissés euh, par la politique euh, d'Emmanuel Macron, qui survivent au quotidien. Moi, je rends hommage à tous les retraités, les petites retraites. Peut-être que certains d'entre eux travaillent les sur les Champs-Élysées. Oui, ce sont 15 000 personnes. Écoutez, euh, j'ai envie de dire, ce sont des dommages collatéraux. Les boutiques pillées, vous les condamnez je sais pas, est-ce que vous pouvez leur dire ce soir, rentrez chez vous et on va se retrousser les manches bah, pour autre chose plus tard si vous, si vous, me demandez de leur dire rentrez chez vous, c'est qu'ils sont dans la rue, donc ils sont pas devant leur poste, ça sert à rien. Excusez-moi. On, peut faire de l'humour avec tout. Non, mais il n'y a pas de souci. Mais non, non, je fais pas de l'humour. C'est juste que ce que vous me bah, dites. Ce pas... c'est est-ce que vous condamnez les boutiques qui ont été pillées Je condamne rien du tout. Je n'ai rien vous à ça normal Je condamne le gouvernement qui réagit pas lorsqu'il doit réagir et qui doit apporter des réponses aux citoyens qui sont en on la compris. On l'a compris. c'est tout. Le pillage, vous le condamnez Est-ce que vous renouvelez ce soir votre appel à calmer le jeu partout dans tous les quartiers où il y a des incidents je pense aussi aux femmes enceintes qui ne peuvent pas aller accoucher parce qu'on ferme les maternités. Je pense combien de bébés sont morts là cette année Hein, à cause des fermetures de maternités et d'hôpitaux. Arrêtez, bon sang, d'inverser la, situation systématiquement. C'est révoltant ce pays, c'est révoltant la situation. Vous êtes en train de passer en boucle des vitrines cassées. Qu'est-ce qu'on en a à faire que le Fouquet s'est cramé Parce que s'il donnait accès à ce que l'on réclame depuis 4 mois, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc c'est eux qui créent ce, climat de violence pour mieux nous enterrer derrière. avec les phénomènes de loupe médiatique, on va ne parler que de ça pendant une semaine, tout le monde va être content et on ne sera pas encore entendu. Alors que c'est simple, il a été élu, s'il dit qu'il a été élu légitimement, qu'il nous serve. D'accord Parce qu'aujourd'hui, il est illégitime parce qu'il laisse pourrir la situation et qu'il pète des yeux et qu'il pète des pieds et qu'il utilise la police pour se protéger lui-même. La violence, elle vient du gouvernement. Point barre. Je condamne rien du tout. Je condamne le gouvernement. Ne pas condamner, ça veut dire accepter. Ça veut pas vrai. Ça veut dire que vous êtes complice vis-à-vis de ça. du tout. Je regrette qu'on ait toujours un certain nombre d'élus, d'élus euh, d'extrême gauche en particulier, qui soient dans les cortèges et qui refusent euh, de condamner les violences. On en est à cinq mois cinq mois où il y a encore un, soutien important dans l'opinion, malgré euh, les violences, malgré des débordements. Est-ce que vous avez condamné fermement ces violences Je, l'ai dit, je l'ai dit. non, mais très clairement. alors, moi, la scène qui est devenue presque la scène préférée du champ médiatique, à savoir, relève je vais terminer, l'extorsion d'aveu ou l'extorsion de condamnation, c'est-à-dire en gros de se présenter à la barre et il faut absolument condamner catégoriquement ou ne pas condamner. Si on condamne pas, on s'expose à une chaîne de bêtises et donc en général les gens se planquent. Ni l'un ni l'autre. Si vous voulez, on peut avoir cet échange qui va être passionnant. Vous allez me redemander en est-ce que je condamne les insultes antisémites vis-à-vis de Et je vais vous répondre oui. Nous avons fabriqué de l'intelligence. Condamner les pouillages, condamner les incendies, ça vous rendra plus fort. Et deviens comme moi balèze Balèze Balèze Balèze, balèze vous vous rendez compte? Monsieur macron est un irresponsable Monsieur macron est un incompétent il mérite la prison il est en train de vendre à adp il est en train de liquider le pays c'est ça la réalité c'est ça la réalité bon sang arrêtez de tourner en boucle sur quelques violences. on entend votre colère mais est ce que vous lancez un appel au calme ce soir? Fuck! You're Judge, judge. L'économie va mieux qu'avant, c'est une bonne nouvelle. Donc oui, ça va. Ça va bien, l'emploi est reparti, les gens sont plus heureux, il y a un sentiment de bien-être. Il est vrai qu'avec près de 3% de croissance et 6% de chômage, les chiffres sont au beau fixe. Et c'est Londres qui incarne le mieux cette réussite décomplexée. Des magasins où le portier vous accueille champagne à la main, D'autres qui présentent en vitrine l'aménagement de votre jet privé. Mais je pense que vous avez trouvé la solution pour les retraites. Parce qu'on ne va pas rester longtemps en retraite, au niveau où on en est. Eh, eh, vous savez que la durée de vie, elle s'est allongée de façon considérable, mais surtout... Non, non, pour Aujourd'hui, un enfant de Notting Hill, dans le très chic quartier de Kensington, a une espérance de vie moyenne de 97 ans alors que si un enfant naît ici à Nunhead, toujours dans Londres mais dans un quartier plus défavorisé, son espérance de vie ne sera que de 73 ans. Une réalité qui est statistique, hein, c'est euh, si vous appartenez aux classes populaires, vous avez deux fois plus de chances de mourir avant 65 ans que si vous appartenez aux classes dominantes. On a travaillé toute notre vie, puis on arrive à la retraite. Voilà. Mon mari était trois ans à la retraite, puis après il est parti. J'ai recommencé à voir mon père et quand j'ai ouvert la porte, après ces, après ces années d'absence, après ces années de séparation, j'ai vu un homme, euh, j'ai vu un homme détruit, j'ai vu un homme euh, qui a du mal à, marcher, qui ne peut pas respirer sans une machine, qui est sans arrêt opéré pour euh, tout un tas de pathologies, qui, a du mal à, qui a du mal à vivre, qui ne peut plus vivre sans médicaments en permanence, sans une machine, sans... Ils nous ont bien eu et bien empoisonnés. Voilà. Et, quand je l'ai vu, je me suis dit, mais, mais qu'est-ce qui a produit ça Qu'est-ce qui fait qu'un corps comme celui de mon père, qui est un corps jeune, mon père a, pas, 50 ans et quelques, 50 euh, ans, euh, qu'est-ce qui fait qu'à cet âge-là, on perd déjà l'usage de son corps Ah oui, mais... Tout pendant que ça tournait, ça tournait, ça donnait, c'était bien. dans des conditions comme ça, c'est pas marrant non plus. C'est pas marrant non plus. Et vous Pensez-vous, comme certains experts, que l'homme pourrait devenir immortel à brève échéance Ma conviction personnelle est que certains d'entre vous dans cette salle vivront mille ans. Le monde fonctionne euh, par la division entre des corps qui sont protégés, euh, des, corps qui sont euh, comme ça pris, en charge par les autres, et justement d'autres corps qui sont des corps détruits. Et mon père fait partie de, de ces corps qui sont exposés par, par le monde social à la destruction, et c'est ça que j'ai voulu raconter.